दादाजी का गांव गर्मी की छुट्टियां थीं। बंटी गांव गया था गांव में उसके दादाजी रहते हैं दादाजी का घर सुंदर है घर के सामने नीम का एक वृक्ष है गांव में ढेरों पेड़ पौधे लगे हैं ये हवा को स्वच्छ रखते हैं दादाजी ने दो गायें पाल रखी हैं इनमें से एक काली और दूसरी सफेद रंग की है दादाजी उन्हें हरा चारा खिलाते हैं दादाजी ने एक कुत्ता भी पाल रखा है यह कुत्ता घर की रखवाली करता है दादाजी उसके खान पान का ध्यान रखते हैं वह दूध रोटी भी चाव से खाता है एक दिन की बात है दादाजी बंटी को गांव में घुमा रहे थे रास्ते में बंटी ने एक मोर देखा मोर पंख फैलाकर नाच रहा था बंटी खुश होकर ताली बजाने लगा दादाजी बंटी को आम के बाग में ले गए यह बाग दादाजी का ही था उन्होंने पके आम तोड़कर बंटी को खिलाए बंटी को गांव में खूब मजा आया